大家好，我是米哥，欢迎来到我的吉他教学频道。今天我们要来分享一个五连音的魔镜。那这个五连音的魔镜呢，需要你有六连音的基础，可以点击上方的链接回到 EP 四十三，先将六连音的魔镜给记熟。那么为什么要有五连音的魔镜呢？我们这边先稍微做一个讲解。当你的速度，当你的六连音魔镜速度达到八十的时候，那 乘以一点五倍将会是你的十六分音符四连音模镜的速度，所以你的极限介于八十到一百二之间。那么在八十到一百二之间呢，就可以使用五连音的模镜。那五连音的模镜呢，就会是六连音的一点二倍的速度。如果你的六连音可以达到八十的速度，那么五连音就会是九十六的速度。好，那我们废话不多说，马上开始吧。 那么我们所使用的音阶是一弦三音型，从哆开始的音阶，它会是这样子：哆、来、咪、发、嗦、拉、西、哆、来。接下来我们把音阶做分组，五个音一组，所以第一组会是哆、来、咪、发、嗦，第一组会弹到这个嗦。 下一组呢，会从小拇指这个音阶开始拉、嗦、发、嗦、f 接下来就是仿照这个模组继续前进。接下来从发开始发、嗦、s 西、哆，然后 r 哆、西、哆、瑞，再从食指的音阶开始西、哆、瑞。 以此类推，咪发嗦拉西，哆西拉西哆，拉西哆瑞咪，发咪瑞咪发。下行也是一模一样的动作，刚好相反过来，从发结束的发开始，发咪瑞哆西，拉西哆西拉，哆西拉嗦发，咪发嗦发咪。 嗦发咪来哆西哆来哆西，好，那我们把它一次弹完。 然后你就会发现，它的起点会在食指跟小指的位置。第一组是从这边开始，食指。好，第二组就会从小拇指开始。再来就从食指开始，然后从小拇指开始。 然后下行就是刚好相反过来。 好，接下来我们讲解右手。右手的原则就是保持交替，你可以把它想成是十连音来弹。前面五个 picking 呢，弹起来会是一、二、三、四、五。第一组弹完是最后结束的动作是下拨，所以第二组呢，会从上拨开始，保持一样的魔镜往前走。 那下行也是一模一样的弹法，然后会从上拨开始，接下来又从下拨开始。 在练习的时候要注意的第一点就是，先把左手的音阶练熟，接下来再来处理右手的 picking。当两者都做到之后呢，我们就可以打开节拍器。那我们一样先从六十开始，打开节拍器之后，第一个要做的练习就是，先对着节拍器念一二三四五，然后我们要跟上节奏，像是这样，一二三四五，一二三四五，一二三四五，一二三四五，一二三四五。 接下来，我们就拿起吉他，开始跟着弹。 它的对拍的重心，第一个会在食指，第二组就会在小拇指。这个只要抓住它的规律，这个就不难练了。接下来，我们一路往九十六当做我们的目标。 好了，以上就是我们今天五连音的教学。如果你有任何的疑问，请在影片的下方留言，我会尽快的回复你。关于我们速弹教学的影片呢，在最近就会先暂时告一个段落，进阶的教学我们就安排在更后面的影片。我们下一个要讲的系列呢是蓝调。那如果你对蓝调有兴趣的话，请记得锁定我的频道，并且帮我订阅、分享、按赞。我是咪哥，那我们下周见喽，拜拜。